بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدى من شاء من عباده وأضل من شاء من خلقه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بربوبيته وألوهيته وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المعظم بسمائه وأرضه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد الرؤوف الرحيم بأمته وعلى آله وأصحابه وذريته وأنصاره وأتباعه أما بعد yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita berbagai macam nikmat baik lahir maupun nikmat batin sehingga kita pada malam ini dapat berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah. Al-hikmatu tasi'atu min al-hikamil ataiyah Qala al-Imam Ahmad bin Athaillah as dari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Tanawwa'at ajnasul a'mal bi tanawwu'i waridatil ahwal. Hikmah yang kesembilan dari Al-Hikamil Athaiyah. Berkata pengarang Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Bermacam-macam jenis amal dengan sebab bermacam-macamnya sesuatu yang mendatang kepada hati. maksudnya adalah tanawwa'at ajnasul kurubat bermacam-macam jenis amal ibadat ada sembahyang puasa sedekah salawat tasbih tahlil macam-macam jenis itu ibadah bisabab ikhtilafi ma taridu alal qalbi minal hal dengan sebab berbidak-bidaknya sesuatu yang datang atas hati daripada keadaan. Dimaksud keadaan itu kalhaya seperti malu kepada Allah, Wanadami, menyesal berbuat dosa di masa lampau wa ni'matin ingat nikmat Allah wa ghairiha dan selainnya para muhibbin rahimakumullah apabila datang di dalam hati perasaan malu kepada Allah Nah, maka perasaan malu yang datang kepada hati itu menuntut lahir kita untuk berbuat sesuatu yang sesuai dengan sifat keadaan malu tadi. Nah, orang malu itu biasanya diam, pucat. Nah, jadi apabila datang di dalam hati itu malu kepada Allah, maka zahirnya orang itu timbullah sesuatu seperti pucat, diam, tertunduk. Apabila datang ke dalam hati itu penyesalan terhadap dosa-dosa yang lampau, maka amal zahir istighfar, tobat kepada Allah. apabila timbul di dalam hati kita mengingat nikmat maka itu menuntut zahir kita untuk mengucap alhamdulillah syukur kepada Allah nah jadi artinya bermacam-macam jenis ibadah itu dengan sebab bermacam-macamnya yang datang atas hati daripada keadaan-keadaan tadi Para muhibbin rahimakumullah. Bal aribu wal muridu alladhi lam yakun tahta syaikhin ay ya'mala bihasabi ma taridu 'alal qalbi min hal. Bal aribu bermula orang yang arif. Orang yang sudah makrifat dan seorang murid seorang murid yang mana dia tidak berada di bawah bimbingan seorang guru bahwasanya dia itu beramal dengan sekira-kira yang datang atas hatinya daripada keadaan tadi Ini untuk orang arif. Jadi hikmah yang kesembilan ini ditujukan kepada orang arif yang sudah kenal lawan Allah dan ditujukan kepada seorang murid atau salik yang tidak berada di bawah bimbingan guru yang tidak berada di bawah bimbingan syekh Mursid. Nah jadi untuk orang-orang yang arif, untuk murid yang lepas, yang tidak dibimbing guru khusus, nah mereka itu hendaknya beramal ibadat sesuai dengan hal yang datang ke hatinya. Umpamanya kita biasa imbah sembahyang itu membaca wirid nah, macam-macam wiridnya antara lain subhanallah 33 Allah alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 dan ayat kursi macam-macam wirid imbah sembahyang nah untuk orang yang arif atau orang murid yang tidak dibimbing guru mereka itu belum tentu wirid sembahyangnya membaca itu. Tergantung apa yang datang ke hati mereka waktu sesudah salat itu. Nah, jadi umpamanya Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Sembahyang tuntung Datang ke hatinya nih Datang ke hatinya ini Ingat nikmat Allah Nah maka wirid inyan itu Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Berapa ribu kok Alhamdulillahnya Nah kadang mestinya memakai aturan yang ada Ini untuk orang yang arif billah atau murid yang lepas, yang tidak dibimbing oleh guru khusus tadi. Wa ammal muridul ladhi tahta syaikhin ayya'mala bima ya'muruhu syaikhuhu. Adapun seorang murid yang di bawah bimbingan guru khusus dia mesti mengamalkan apa yang disuruh gurunya. Nah ininya kada perlu memandang nang datang ke hatinya kada perlu. Apa disuruh guru itu orang diamalkannya. Ujar guru jam imbas sembahyang baca wirid La ilaha illallah aja seribu kali. Yang lain kada usah dibaca. Nah itulah dibacanya. Ika menjar guru kada perlu puasa senayan Kamis. Nah, kada perlu puasa senayan Kamis. Kalau seorang murid ini mempunyai guru pembimbing yang khusus, Syekh Mursyid tadi. Nah, jadi untuk seorang murid seperti itu, inya kada kau mengamalkan apa yang datang ke hatinya itu karena ini berada di bawah pengawasan khusus gurunya. Wal ammah adapun orang umum, nah orang awam. Orang awam ini artinya arif kada, murid kada. ya'malu bima warada anil akhbar wal azhar dia mengamalkan apa yang mendatang daripada hadis-hadis Nabi daripada sunnah Nabi nah untuk orang umum misal imbah sembahyang ya amalan yang kita baca biasa wiridnya nah imbah maghrib ini bacaannya imbah subuh ini zuhur ini yang datang dari Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam nah itu untuk orang awam arti orang awam ini artinya orang nang pikirannya tuh kadada hendak ma'rifat kepada Allah kadada nya pikirannya apa nang dimakan hari ini ada habis selesai guring nah isuk becari kena guring itu orang awam kadada pikiran hendak mencapai sesuatu dalam hidup untuk ma'rifat kepada Allah kadada pikiran kayak ini pikirannya berusaha mengungkusi anak sekolah bekabun menurih gitu Kadang dia hidup untuk makrifat kepada Allah. Nah ini orang awam. Orang awam macam ini amalannya apa yang disampaikan Rasulullah secara umum. Nah itulah amalannya. Murid itu artinya orang yang ada cita-cita. Aku hendak makrifat kepada Allah. Lalu aku hendak sedikit demi sedikit memperbaiki diri. Sedikit demi sedikit menambah amalan tiap hari ini Nah, lalu inya tiap hari ada amalan tertentu yang dibacanya rutin. Tiap hari dia jaga dirinya kalau berbuat maksiat lakas tubat. Nah, berbuat salah lakas minta ampun. Ini ada ada yang ditujunya untuk makrifat kepada Allah. Nah, ini ngarannya seorang murid. Nah, murid ini ada nang di bawah bimbingan khusus guru, ada murid nang kada di bawah bimbingan guru kayak apa murid nang kada di bawah bimbingan guru itu Nah, al-muridul ladzi lam yakun tahta syaikhin kalladzi yaj'alu sadikan sarukan basiran mutadayyinan fayansibuhu raqiban 'ala nafsihi liyulahiza ahwalahu wa af'alah. Murid yang tidak di bawah bimbingan guru adalah seperti orang yang menjadikan kawan yang jujur, kawan yang mengetahui ilmu agama. Dia jadikan itu kawan sebagai pengintai dirinya untuk mengawasi keadaan-keadaannya. Nah, ini ada bisi guru, cuma ini ada bisi kawan. Nah, wallah aku mohon ikamna yang kada baik kelakuan kelakuanku tagurakannya. Ada akhlak nang kurang bagus, ingati aku. Nah ikamnya ku harapakan menjagai aku nih nah. Ada nang baik pada akan baik, apa nang kada baik pada akan kada baik. Nah ini contoh seorang murid nang kada di bawah bimbingan guru tapi ini ada berisi orang kawan nang jujur nang mengetahui seluk beluk agama nang dengan kawan itu dia minta pantau dirinya nang baik didukung mun aku salah tagurakan kana Umar bin Khattab yas'alu Salman radhiyallahu anhu ma'ana uyubi wa kana yas'alu Hudzaifah radhiyallahu anhu hal tara alayya syai'an min asarin nifaq Sayyidina Umar contohnya beliau datang kepada Salman Al-Farisi ujar Sayyidina Umar wahai Salman amun aku ada aib amun aku ada kurang baik tunjukkan kepadaku nah ini contohnya di zaman Rasulullah ada sahabat yang digelar sahibusir yang punya rahasia Rasulullah. Huzaifah al-Yamani. Huzaifah al-Yamani ini seseorang sahabat Nabi yang tahu ini munafik, ini kada. Nah ini khusus diberi Rasulullah ilmu. Jadi Huzaifah al-Yamani ini tahu. Ini orang munafik, ini kada. Ini orang mukmin bujur, ini kada. Nah. Sayyidina Umar pernah datang ke Huzaifah al-Yamani. Wahai Huzaifah, angka orang yang diberi ilmu oleh Rasulullah. padahal kan lawan aku, aku ini adakah si sifat munafik atau tidak? Kan nah, padahal itu kakawanan aja antara Umar lawan Huzaifah nih. Nah, jadi ini contoh seorang murid yang kada di bawah bimbingan guru tapi ada mempunyai kawan nang sagan betakun kawan untuk bertanya tadi nah orang seperti ini nang amal ibadah sunatnya itu menurut petunjuk hal yang datang ke hatinya. Au kalladhi yukhalitun nas fakullu ma ra'ahu mazmuman fima bainan nas fal yutalib nafsahu bihi fayara min uyubi ghairih uyuba nafsih. Atau orang yang disebut dengan murid lepas, murid nang kada di bawah bimbingan guru tuh orang yang bergaul dengan manusia. Setiap yang dia lihat sesuatu tercela daripada manusia, itu dianggapnya dirinya ada berisi sifat itu. Nyema lihat manusia ada nang kada baik akhlaknya, oh aku ada juga berisi kada baik nih, karena aku ini sama pada manusia. Ada orang bakhil ditamuinya, oh berarti aku ini bakhil juga, karena sama pada manusia. Ada orang nang sombong dilihatnya, dipantaunya ke dirinya. Berarti aku ini ada juga si sombong dalam diriku. Nah, ini menjadikan angkada baik di orang lain itu kepada dirinya. Nah, ini contoh orang murid nang lepas juga ngarannya. Ada dibimbing guru juga. Seperti Nabi Isa alaihi salam berkata, ujar Nabi Isa ma'addabani ahad. Tidak ada yang membimbing aku seseorang pun. Ra'aitu jahlal jahil sainan Aku melihat kebuduhan itu sesuatu yang jahat, maka aku jauhi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hikmah yang kesembilan ini ditujukan bukan kepada semua orang. Ditujukan hanya kepada orang yang sudah ma'rifat kepada Allah atau seorang murid yang tidak di bawah bimbingan guru. Jadi amal ibadahnya itu tergantung apa yang datang ke hatinya, maka itulah yang diamalkannya. وقف الفضيل بن عياد بعرفات ma'al الحجيج Fudail bin Iyad rahimahullah salah seorang aulia Allah yang wafat pada tahun 187 Hijriah 187 Hijriah Fudail bin Iyad ini seorang waliullah yang mempunyai masa lalu yang gelap sebagai seorang perampok Nah, kemudian diberi hidayah oleh Allah, diberikan kewalian oleh Allah, jadilah aulia yang besar di saat itu. Nah, Fudail bin Iyad ini wukuf di padang Arafah bersama orang-orang yang naik haji. Palam yusma' minhu du'aun wala zikrun Waktu wukuf di Arafah itu Fudail ini kada tadangar ada membaca doa, kada tadangar ada membaca zikir. Illa annahu wada'a al yumna ala khaddih wa ta'ata'a ra'sahu yabki falam yazal kazalik hatta an nas al muzdalifah. Orang wukuf di Arafah itu mestinya banyak-banyak berzikir dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir seribu baca waktu wukuf itu itu hadis nabi waktu wukuf itu kita hendaknya memperbanyak talbiyah waktu wukuf hendaknya memperbanyak membaca rabbana atina fid dunya hasanah itu ada fudail nih kada sidin wukuf di Arafah cuma termenung duduk mulai tengah hari sampai orang tulakan ke Muzdalifah maghrib artinya duduk termenung kadada bunyi zikir di mulut sidin kadada bunyi doa begitu orang berangkat ke Muzdalifah para fa'ara'sah hanya sidin mengangkat kepala Yakul berkata sidin wa sawatah wallahi minka wa in Alangkah jahatnya diriku demi Allah terhadap engkau, sekalipun telah engkau ampuni dosa-dosaku. Nah hanya itu keluar kalimat dari Fudail bin Iyad. Nah kenapa Fudail itu demikian? Padahal di Arafah mestinya kesempatan untuk memperbanyak ibadah, zikir sebagainya. Pudail kada diam muara Nafahina idin waradat alal fudail halatun min tazakkurihi lima fihi yauman kana musrifan ala nafsi syagalathul haya min Allah anid du'a wal adhkar. Ketika itu mendatang atas Fudail keadaan. mendatang ke hati Fudail keadaan beliau ingat masa lampau yang gelap itu. Perampok dahulu keingatan masa lampau itu lalu malu kepada Allah dan kada bisa berkata-kata apa-apa nah, orang sopan tuh berdiam aja sini nah jadi keadaan haya malunya itu kepada Allah membuat Fudail diam daripada zikir diam daripada doa Padahal di tempat yang kita disuruh memperbanyak zikir dan doa. Tapi untuk seorang Fudail bin Iyad yang mana beliau tergurung orang yang arif dengan Allah, maka beliau beramal sesuai dengan apa yang datang hal kepada hati beliau. dicontohkan lagi Ma'ruf Al-Karhi. Nah, Ma'ruf Al-Karhi ini salah seorang aulia Allah pada abad kedua. Suatu hari beliau puasa, puasa sunat. Nah, puasa sunat lalu berjalan dengan rumbungan, Jalan batis jalan di tengah jalan itu ada orang membawa membawa air, membawa banyu ada. Sambil berkata orang membawa banyu itu, rahimallah man syariba ma'i. Rahimallah man syariba ma'i. Artinya apa? Semoga Allah menyayangi orang yang minum banyuku ini. Semoga Allah menyayangi, merahmati orang yang minum airku ini. Nah, di waktu itu datang kepada Ma'ruf Al-Karhi hal ke dalam hati beliau. Keadaan datang kepada hati beliau yang menunjukkan bahwa doa itu orang yang membawa air mustajab. Lalu Sidin langsung buka puasa, minum banyu tadi. Nang kawan-kawan kada buka puasa karena papian buka ujar kawan ashab Sidin kawan-kawan karena papian puasa bebuka nah ujar Sidin, waktu inya mengatakan tadi rahimallah man syariba ma'i Allah merahmati mudah-mudahan orang yang minum banyu kun ini hatiku berkata doanya tuh kabul jadi aku baik minum nih Tuhan yang kan dicari rahmat Tuhan Orang puasa dijalin apa? Rahmat Tuhan juga. Baik minum dapat rahmat. Nah, nah, cuma itu kada kawa dicontoh, ditiru kayak kita. Karena nang datang ke hati sini adalah keadaan yang menunjukkan bahwa doa orang itu adalah mustajab. Ini contoh untuk orang yang arif dengan Allah Subhanahu wa taala di mana mereka beramal, mereka itu berbuat taat eh, sesuai dengan apa yang datang hal kepada hati mereka itu. Nah, kemudian dicontohkan lagi salah seorang waliullah yang bernama Sari As-Sakati. Pamannya oleh Junaid Al-Baghdadi wafat tahun 253. Sari As-Sakati ini dikabari oleh orang. Dikabari orang, ujar orang, wahai syekh, wahai tuan guru, itu di pasar kebakaran. Maka Sidin ada besi toko di pasar. Di pasar kebakaran. Semua toko tabakar. Kecuali tuku pian sebuah di tengah-tengah selamat. Alhamdulillah. Ujar Sari asakati ini. Alhamdulillah. Kan mesti alhamdulillah kan nikmat tuh. Nah, alhamdulillah. Nah, sesudah itu datang ke hati ke dalam hati Sari Asakati ini satu hal, satu keadaan di mana beliau itu dicela karena ber, karena senang dengan selamat tuku sedangkan tuku kaum muslimin yang lain terbakar semuaan dalam hati Sidin datang satu keadaan di mana bahwa Sidin itu salah. Ikam bersyukur, ikam selamat. Orang apa ya apa tuh sambuan terbakar. Nah, lalu ujar Sidin, aku istighfar kepada Allah selama 30 tahun karena kata-kataku Alhamdulillah tadi. Orang mengucap Alhamdulillah, mbak istighfar. barang kalimat tayyibah, pada kalimat yang bagus, Alhamdulillah Nah, Sidin mengatakan bahwa gara-gara aku mengucap Alhamdulillah tuh sekali, aku beristighfar 30 tahun. Kenapa sebabnya? Karena ada hal yang datang ke hati Sidin bahwa Sidin mengucap Alhamdulillah itu adalah keliru. Karena itu hanya mementingkan diri sendiri, melupakan kaum muslimin yang toko-toko mereka itu terbakar. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi apa yang dikehendaki oleh Imam Ahmad Ibnu Atta'illah pengarang ini hikam dengan perkataan beliau tadi tanawwa'at ajnasul a'mal bitanawwa'i waridatil ahwal bermacam-macam jenis amalan karena bermacam-macamnya sesuatu yang datang ke hati itu. Nah, artinya apa? Bahwa kita kada berhak membawai orang lain untuk mengamalkan seperti amalan kita. Untuk orang arif dan murid nang kada di bawah guru tadi. Nah, nang kedua, jangan ma'i'tirat. Nah, jangan mengeritik kalau ada orang lain yang beramal kada seperti kita. Jangan mengeritik kalau ada orang lain nang beramal kada seperti kita. Kita biasa yang bersembahyang membaca wirid nang biasa kan. Ada sujud kada. Begitu yang bersembahyang, alhamdulillah, alhamdulillah, langsung beribu-ribu kalinya. nah sidin itu amalan apa itu? Nah kadang perlu dibahas itu. Barangkali sidin itu orang yang arif dengan Allah atau sidin itu seorang murid yang tidak di bawah bimbingan guru yang telah datang ke hati sidin sesuatu ingat nikmat sehingga beliau mengucapkan kalimat alhamdulillah itu. Nah, maksud jadi antara lain yang dimaksud oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah ini adalah demikian. Nah, untuk orang-orang yang murid tetapi ada mempunyai guru yang khusus itu kada perlu mengamalkan apa-apa selain apa yang disuruh gurunya. Amalan yang lain pada disuruh guru kada boleh diamalkan. Khusus nang kawa diamalkannya hanya amalan yang disuruh gurunya. Ini kalau seorang murid yang punya guru khusus. Nah, untuk orang awam bibas amal apa aja hendak asana mendatang dari Rasulullah SAW atau sahabat-sahabat Nabi. Orang awam ada perlu memandang hal-hal itu. Mungkin bila ada hadis baik amalkan. Gitu. Ada hadis mengatakan ini amalan diampuni dosa, baca amalannya. Ada amalan ini murah rezeki, baca amalannya. Ada perlu memandang guru, ada perlu memandang hal dalam hati, kada perlu untuk orang-orang yang awam Nah, sebagaimana yang dikatakan tadi, fal wal ammatu bermula orang awam ya'malu bima warada anil akhbar wal asar bahwa orang awam itu dia beramal sesuai dengan apa yang mendatang daripada hadis Rasulullah atau daripada para sahabat-sahabat Nabi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-10 pula. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما